unaitwa Peter Chewe? Majina yangu ni Apostle Joyce Kemani. Kwa majina ninaitwa Albert Lele Chep. Kwa majina najulikana kama Mary Nafula. Kwa majina naitwa Bishop Jane. Kwa majina naitwa Jochi Morara Unduso. Kwa majina ni Koskei Arap Koskei. Dorin Utieno. Mrs. Dina Rono. Pastor Charles Kungo Mwaura. Fidelis Babu Liponi. Nduguna Kariuki. Majina yangu yote ni Esther Wairimu Nyoike. Priska Savai. Jane Manene. Bishop Mutonga, Bishop Joseph Moshai, Bishop James Kamau, Margaret Wanjiru Kinyajui, Helen Bote. Jina langu ni mchungaji Tom Mboya. Pastor Evans Wawire. Naitwa Pastor Samson Ngaira. Joyce Ngetich. Wycliffe Agala. Reverend Bernard Wandabwa. Erastus Mwariri. Gregory Elicha Arap Towet. Simon Masika. Katika ku, uh, kutatizika kwa amani Tumeona vijana wakitumika nyakati zingine, uh, wazee wakitumika, kina mama wakitumika. Tumeweza kuona hasara yake, watu wameweza kupoteza maisha, biashara zimeweza kufungwa, na hata wengine wetu vijana wenzetu wengine wakaishia uh, korokoroni. Wakati wa uchaguzi sana sana huwa kuna machafuko ambayo kama ya, ya, ya, ya zile chaguzi zishapita imeniadhiri mimi mwenyewe kibinafsi. Nilichomewa nyumba yangu, nikaporwa mali yangu yote. Tukumbuke tumeshinda miaka nne pamoja kama majirani, kama mandugu. Wakati huu wa uchaguzi, wakati huu ambao tunaelekea katika elections, tusisahau tusisahau jirani ambao tumekuwa nao, tusisahau ndugu, tusisahau wakati ulikuwa na shida, niyo jirani yako ulikimbilia, ni hapo kwa mama kibanda ulienda kukopa. Tusisahau umoja ambao tumekuwa nao, tusiache kitu ya siku moja ikaweza kutubadilisha kitambo kidogo, wakati ya siasa 07 kweli kuna mambo alikuwa tulionea kwamba e, si poa kwa sababu ya siasa. Wengine walikuwa wanasema mambo ambayo haifai huko na huko e, na kweli tuliona shida, na wakati hii tudumisha amani. Chochote tukisikia ya kwamba e, kuna mambo haifai katika pahali huko, lazima tueleze wale wa, wale wanashughulikiwa ama wale wanashughulikia kama watu wa DPC, watu wa chief, madisi, madio, ili tudumisha amani, kwa sababu wahenga walisema kitambo, pahali palipo na wasee neno hawezi kuharibika. Tunaona kweli wasee wakati huu wengine wananyamaza na nasema hivi nduku na dada, yale kitu hiko, tuwe watu wa amani. Wale wa vijana wale wanaenda huko na huko kusema kwamba eh, huyu e, si kabila yangu eh, huyu e, si bahali yangu. Hapana, lazima sisi tuwe kitu moja. Unapoangalia uchaguzi unapokuja, kama hatuna amani, mambo mengi sana yanaharibika na hiyo ni, kurudisha, ni kuturudisha nyuma. Ni kwa sababu tumelete furuku na tumekosa amani, mambo mengi yanaharibika, mambo mengi yanasimama, ni kwa sababu ya kukosa amani. Lakini tukisima, tukiwa na amani, tujue ya kwamba uchaguzi unakuja na unapita, na tuendelee na mambo yetu ya kawaida tunafanya kama sasa, kuko na amani sana, kuko na amani, watu wanapendana, watu wanaenda vizuri, kazi yao wanafanya vizuri, lakini wakati wowote unafika wakati wa uchaguzi, kunakuwa na tension, kunakuwa na vita, watu wanachukiana, mimi ni wa huyu na mimi ni wa huyu. Lakini kama sisi wachungaji tume, tunataka kutangaza katika jiji letu, hakuna tunakataa, tuna roho ya tribalism, tunakataa mambo ya vyama, mimi ni wa hii, mimi ni wa hii. Tumekataa, tunataka kukaa kama ndugu na dada pamoja. Nawahimiza Wakenya wenzangu, wakati huu wa election tuwe na amani. Wakati hilo ulipita, tuliona watu wa, waliuawa wengi kuhusu, tukakosa amani kuhusu ya mapigano. Tunaomba Wakenya tuwe na amani raundi hii, tusipigane, tupendane kama mandugu. Ni maana watoto wetu wengi sana ndio wanaingia upande wa Kikuyu ndani huko, wanasoma. Hakuna mtu anaweza ambia yeye eh, unafanya kazi gani ama unatembea huko ukifanya nini. Wanasoma na amani, wanasoma vizuri, wanaendaga huko kitu kama saa kumi na moja ama mpaka saa kumi na mbili. Vile vile pande hii kwetu hapa kuna e, eh, Wakikuyu pia ndio wanasoma nasomea upande kwetu hapo ndio tumeona ya kwamba e, ni amani ambayo imetuingilia sana. Cha pili e, tena kuna watoto wetu ambao tumewapeana hapa wameolewa na Wakikuyu ah, na hao ndio watoto wengi sana hata upande kwetu tuko na Wakikuyu ambao tena pia, na hiyo ndio kitu ambayo naweza kuonekana ya kwamba imekuwa ni amani ya hali ya juu, sababu tumeingiliana kabisa, tuwe kitu kimoja. Ah, wakati wa uchaguzi wa 2007 tulipoteza watu wetu sana. Mnavyojua, Nyando sub county ni hotspot hapo Awasi kuna kunakuwa na ghasia mingi sana. Kwa hivyo nawasihi, tafadhali, uchaguzi inapokuja tukuwe na amani itakuja na kuenda, ni siku moja tu, alafu sisi tutabaki kama mandugu na madada. Na wasihi akina mama wenzangu, watoto wetu tusiwakubalie waende kule kuguguzusha ghasia, wataumia na tutabaki bila watoto. Hapa eria yetu tunakaa na Wakikuyu, tunakaa na Wakisi uh, ah, na sana sana Wakalenjin, lakini tunakaa tukiwa nduku na dada, tumeshikamana pamoja na hatusikii chochote. Hata mtu akiongea hache kwa televisheni, akiongea mambo ya machafuko, hatuoni hiyo ama hatusikii, haiendi kwa masikio. Juu wakati ule ilitupotezea wakati, ikatupoteza mali yetu, ikatupotezea kazi zetu, lakini tulikuja kuchuda na kusahau kabisa na, kusema, na tukasema tutasahau hayo mambo yote. Amani iko na umuhimu sana kwa sababu Wakati hakuna uh, wakati tuna amani, watoto huenda shule vizuri, kazi zinaendelea vizuri kama kawaida, na na hata nchi yetu mambo yote yanaenda vizuri wakati kuko na amani. Lakini wakati hakuna amani, mtu hawezi fanya kazi mahali ambapo anastahili kufanya kazi. Unakuta watu wame wametoroka katika maeneo yao, ikiwa wako katika cartlines wametoroka wameenda kwingine, lakini kukiwa na amani watu huwa na utulivu na kila mtu anakaa mahali pake. Vile sote tunajua huu ni mwaka wa uchaguzi, na kila mwaka wa uchaguzi nchini Kenya kuna changamoto zake, haswa mambo ya fujo na mali na maisha kupotea. Huu mwaka itaanza kuongelea Naivasha kidogo, kwa sababu Naivasha imepewa jina mbaya sana. Naivasha imeitwa hotspots. Hilo ni jina la kitambo lenye hatufai kutumia tena, kwa sababu sisi kama serikali, kuanzia ofisi ya county commissioner mpaka machifu wangu, tumekuwa tukifanya mikutano mingi sana ya amani kwa sababu, kwa sababu masia haswa vijana, kwa sababu ni vijana watatumika vibaya wakati huu wa kura. Na ujumbe wetu ni rahisi kabisa, vijana na wapiga kura wote watafute viongozi, wasitafute wanasiasa, kwa sababu baada ya kura maisha lazima fanye nini iendelee, na viongozi wenye mtachagua ndio wenye watafanya kazi na sisi kuona kuwa manifesto yenye ilikuwa nawapatia imefanya nini imetimika. compare ile wakati violence ya the last time, the way it was, I lost a lot of friends, ikakuwa na challenge kubwa sana juu that time nilikuwa mdogo, ile picha niliona ilikuwa picha ambayo ikuwa mzuri. And this time ningetaka kusema this time tukuwe na lot of peace, tupendane juu hiyo wakati mwingine wenye tulikuwa nao marafiki zangu wengine tuliachana nao tukakuwa watu tukatenganishwa So tukiweza kuwa na ile upendo, tufanye uchaguzi na amani, tuishi na amani, tupendane. Pia kibiashara tunakuwa vizuri, kimaisha tunakuwa na ile amani. Hapa wakati kuna kulipokuwa na shida kulikuwa kubaya kabisa, hakuna mtu alikuwa akisikizana na mwingine. Hapa tu ukikuja kwa hii barabara hakukuwa na mtu yeyote. Watu wa pande hii walikuwa wanakaa pande hii na wapande ile walikuwa wanakaa pande hiyo. Hapa tu kulikuwa kumeachwa tupu lakini Mungu ni mzuri, maana tulisikizana na tukakaa pamoja. Hiyo miaka yote kumi imeisha, hakuna mtu amefuruga mwingine, na hiyo amani ndio tunataka iendelee. Sosho mzee kama huyu akakaa hapa akauza kitunguu anausa, na mwingine anakuja na viazi anauza kwa amani, na tukikaa hivyo hii Kenya itaendelea vizuri hmm? Uchaguzi utakuja na utatuacha tu tukiwa hivyo uchaguzi ni wa, ni wa siku moja na Kenya itakuwa ikiendelea. Kwa hivyo amani ndio tunataka. Kuna mambo mengi ambayo yalitendeka wakati wa uchaguzi ambayo hayakufurahisha, ambayo yarudisha maendeleo nyuma, ambayo yalifanya watu wengi wakapoteza vitu vyao na maisha yao, na niliyashuhudia, hayakuwa ya kupendeza. Kwa hivyo mwito wangu kama mchungaji wa Karagita, mwito wangu kama kama mama nina, ninawasia kwamba wakati huu tuwe na amani, tuwe na upendo, tuwe na umoja, makabila yote tupendane, waamini ya kwamba Mungu wakati alituumba alituumba kwa mfano wake. Kwa hivyo usione Mkikuyu ukaona ya kwamba ni, ni, ni mtu mwingine, usione Mluya, usione Mjaluo ukaona ni mtu mwingine. Amani ni kitengo cha muhimu katika maisha ya mwanadamu. Mambo kadha wa kadha kama mambo mengi hutegemea amani ya sehemu fulani. Tunajua amani ndio inaleta maendeleo, ndio inaleta uwekezaji, ndio inaleta kutengamana kwa makabila tofauti tofauti. Unajua uchaguzi huingia, tunafanya uchaguzi, tunapata viongozi alafu tunarudi manyumbani kwetu. Na sisi kama watumishi wa Mungu tunatamani kuona kwamba kila mmoja ako na amani, na tunataka wafundisha, tunaenda tukiwafundisha kwamba waishi kwa amani, kwa sababu hii mambo inatokea ni ya muda tu, lakini utaishi na jirani yako, mtaombana chumbi utaombana kitu, utaenda shule moja na watoto wenu, na hata kushiriki mnasiki pamoja. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana kuishi pamoja katika undugu na kuelewa kwamba Mungu anapendezwa katika watu wanaokaa katika upendo, maana upendo utaleta amani. Kwa hivyo kama askofu, ninaomba Wakenya wote tukubali ya kwamba mwaka huu tusikubali wanasiasa watugawanyishe, kwa sababu sisi ni nchi moja. Tupige kura kwa utulivu, ah, kwa upole. Kila mtu ana haki ya kupiga kura mahali ambapo unasikia ndio unataka kura yako iende. Ah, tusikubali kuchochewa tukubali kuwa watu wa amani, tujue sisi ni ndugu na wadada, na nchi yetu ya Kenya hakuna bali tutaenda baada ya uchaguzi. Na wanasiasa wao wanatafuta kazi ya kufanya. Najua kuna mambo mengi wanatuahidi, lakini ukweli ni kwamba baada ya uchaguzi hatuwaoni, hata ukipiga simu hutawaona. Kwa hivyo kazi yako na bidii yako ndio utaendelea uh, kuishi nayo kukura kwayo. Kwa hivyo kama wananchi wa kawaida, hili kitu tunahitaji ni amani. Tudumishe amani sisi wote maana especially sisi kama wachungaji, wakati watu wamepotea makwao, wanapotelea katika makanisa, na kwa hivyo tungeomba tu tuweke amani kwa wakati huu. Hatutaki kurudia history iliyopita, na tungependa kuraise another history ya kuonyesha ya kwamba kama taifa tumekomaa na tujionyeshe ya kwamba tumeendelea kidemokrasia. Wakati ule hakuna amani katika kijiji kunakuwaga na furuga nyingi, watu wanapigana, watu wanatoroka, lakini kila ningesema ni ya kwamba sisi kama watu hapa Naivasha na hapa Karakta, Mungu atusaidie sana wakati huu tunapoenda kuchaguana, atusaidie ya kwamba tukaweze kuchaguana kulingana na mapenzi ya Mungu, kwa sababu bila upendo hatuwezi fanya jambo lolote, lakini tumwakilishe Mungu wetu, akawe mwema na akawe mwaminifu tunapochaguana. Tuache mambo ya siasa na mambo ya kuleta fitina katika taifa letu. Ukipoangalia wakati wa mwingine, wakati kulipokuwa na uchaguzi, tulikuwa watu waliangalia, labda kulikuwa na fita Uh, kulikuwa pia tena na mung'ang'ano, kukaigia mpaka wizi. Tunaomba wakati huu ambao tunapoingia katika uchaguzi, tumefundishwa katika hapa Kalagita, tumefundishwa kuhusu amani, na sisi tunataka tuhubiri kuhusu amani, tutangazie watoto wetu amani. Tuliona wengi wakileta furugu hapa, for example kama vijana kama sisi wazazi wa mama tuongee na vijana wetu, kwa sababu wakati ule mwingine ulikuta hata biashara ziliharibika, wenye tulikuwa na vioseki zilikuja zikafujwa zikaakisa mioto. Wakati huu tunapoingia katika uchaguzi, tunaomba ya kwamba tukuwe na upendo. Wito wangu kwako wewe kama Mkenya ni wito wa kuweza kupiga kura kwa njia ya amani. Mungu wetu alipotuumba sisi alituumba tukiwa watu wa tabaka mbalimbali mbali. Na tabaka mbalimbali ninaposema vile namaanisha makabila yaliyo katika taifa letu, lakini kile ambacho kinatuunganisha na kufanya sisi kuwa ni kitu kimoja ni kule kuwa na upendo, na ni kutokana na upendo ndipo ambapo tunapata uh, sehemu hii ya muhimu sana ambayo ni ya amani. Chaguzi is just a transition which comes uh, kuweza kuleta mabadiliko kutoka katika serikali moja hadi nyingine na jambo hili limefanyika kila wakati baada ya miaka mitano. Kwa hivyo ni tarajio langu ya kwamba kila baada ya miaka mitano toka tulipozaliwa mpaka tulipofikia miaka tuliyo nayo wakati huu tumeona mambo haya yakifanyika, lakini dhana iliyokuja ya ukabila ikaweza kutugawa, ikaweza kututenganisha, imeleta shida katika nchi yetu, na huo haukuwa ndio mpango wake Mungu Baba. Mungu anapotumba tukiwa tabaka mbalimbali mbali, alitaka tukaweza kuunganisha na upendo, maana palipo na upendo hapo ndipo palipo na amani. Tumekuwa tunapendana toka kitambo. Wakati uchaguzi unapokuja, inaleta kutawanyika, kukosana, ambapo unakuta ya kwamba uh, shughuli zetu zinaharibika, kazi zetu zinaharibika, kwa sababu vijana wanapochukuliwa na ku wanapewa pesa shilingi mia moja ama hamsini wanapotoshwa mahali pale na wanasahau kesho yao. Kwa hivyo kitu ambacho tunasema ni kwamba kila mmoja anahitaji mwingine, kila mmoja anahitaji kazi eh, ah, ya kwamba afanye na mwenzake, maana hii ni sehemu ambayo ni ya mashamba ya maua, sehemu ya biashara, ni sehemu ambayo ni ya mbuga ambapo watu wanaenda pamoja, mahali ambapo kuna uvuaji uvu, eh, wa samaki. Kwa hivyo hao watu wote tunafanya kazi pamoja kanisa tunafanya kazi pamoja, sababu tunachunga watu ambao aa, ah, ni kabila tofauti tofauti katika nchi yetu ya Kenya, haswa kwa kitengo ambacho huwa tunafanya kazi cha bodaboda ah, tuhamazishe watu kwamba wakae kwa amani na waishi kwa amani na umoja, kwa sababu sisi kama wana bodaboda huwa hatuangalii kabila hili ama lile. Wakati tunapofanya kazi hatuangalii ni kabila gani ambalo twalibeba ati kwamba ni mteja wangu ni wa kabila langu. Uh, wateja wote ni wa kabila uh, zote. Watu wa maeneo haya yetu ya Karagita haswa huwa wanasema ni black spot, lakini wakati huu tumeamua ya kwamba tutakaa kwa pamoja uh, kama wana boda boda, tumeanza kuhubiri amani uh, hiyo. Ninahimiza watu wakaachi kama mstaafu wa serikali ambaye pia bado ninahusika kwa kuwasaidia watu wazingatia amani lile kazi ambayo wanaifanya pamoja, kwa hasa biashara, wazingatia na wakua, eh, eh, kushikilia hapo mpaka wakati wa uchaguzi na baadaye. Wale ambayo wanaikombea fiti mbalimbali, tunawaomba pia waombee viti, waombee fiti na waambie watu ni kitu gani ambaye mambo gani wana, wanakuja wasaidie wananchi kuwafanyia kazi. Mwisho yule atakayetangazwa ya kwamba ameshinda, tukumbatie tukubali kama kiongozi wetu, tusiseme ya kwamba fulani tungetaka fulani ashinde ama asishinde. My name is Jackson Ole Sapit, the Archbishop of the Anglican Church of Kenya. We are urging all of us, uh, the Christian family and the citizens of Kenya uh, to continue to live in harmony and uh, peaceful because we all belong together. We are defined by the boundaries of the nation called Kenya and it belongs to all of us. and our constitution gives us right to live everywhere and anywhere in the country to do business and to grow and to thrive. And many a times, uh, elections have had potential of disrupting uh, social life and normal life and even businesses and even, uh, you know, taking back our economy. It's our prayer that uh, the year 2022 uh, election will be a different year. And we want to urge all those who are in charge with the supervision AIBC. Uh, we also want to urge uh, other uh, systems of government that we all ensure that we have a free, fair and credible election. What we want to urge all of us is to be love, uh, peace-loving Kenyans who want to, know, to show that uh, this country belongs to God and also belongs to all of us. There is no need of disrupting our economy. We have already had uh, major disruptions, the locusts, COVID-19 have disrupted life in a big way. We cannot afford another disruption because of politics. Let us build a nation for all of us. So let us not destroy anybody's business. Let us encourage one another. Let us grow and thrive together, for in an environment of peace, our lives will be calm. But for us, a Christian family, we have a higher calling. We know who our identity emanates from. It is God Himself, the Creator, of heaven and earth. So let us not uh, allow the languages we speak, which are beautiful and are given by God, divide us. Let us not allow uh, persuasion of political inclination divide us. Let the church be the church, let the nation be the nation, let Kenya remain, and we want to urge all of us uh, to approach this season in a very, very sober way. Uh, elections come and go, but Kenya remains. And uh, we are urging all of us even as we hear the many manifestos and the many big promises, because you know we are being promised big things like it will be like in August, uh, you know, in October this year, Kenya will be like a little heaven. Let me <laughs> tell you, uh, it is your hard work which will put food on the table. Uh, those promises may not take effect uh, in the quickest time possible they are promising us. You know, the promises are 100 days, this is what I will do, but uh, it will take you to feed your family to take your child to school, to make sure that your business stand. And it's only until we all know that uh, we have an environment that we can keep is when we know we can grow as, as, a, as a country. What we urge the political class to do is to give us realistic promises, promise that you're going to put drugs in our hospitals, you're going to give us an environment for business, you're going to improve on the infrastructure that we can move our uh, you know, services uh, and commodities can move in a faster way, uh, ensure that all the farmers will get a, uh, uh, a market for their produce, and we are all living in peace. If that is guaranteed by the political class and those who are going to manage public affairs, then Kenya will be eh, at a good place because we are all hardworking and are peace-loving. May God bless you. May God bless Kenya. Asanteni sana, Mungu wabariki. Penda jarani yako, penda uliye naye karibu yule anafanya naye kazi mahali umeachiriwa, yule anayefanya biashara pamoja na yeye, huyo ndio ndugu yako, huyo ndio dada yako, huyo ndiye baba yako, huyo ndio msaada kwa maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa, tu, tufanye mambo ambayo yataleta kuchenga mahali ambapo upo. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuweze kuweka amani hiyo, kwa sababu tukiwa na amani tutaweza kufanya biashara, tutaweza kufanya kazi zetu na maisha itaendelea vile ilivyo. Kwa hivyo tuwe watulivu, na matokeo ikitokea, tunaomba tukubali matokeo yale ili tusiweze kupigana, ndio kuwe na machafuko, na tunajua mama na watoto ndio wanaathirika zaidi. Kwa hivyo tuchunge hata maongeo yetu na kadhalika. Ningependa kama mchungaji na wachungaji wengine ambao tumekuwa na wao kusema ya kwamba wewe ni Mkenya, mimi ni Mkenya, Kenya ni nchi yetu wote na kama vile maandiko yanasema katika kitabu cha Hezekia 16 Mungu alipokuwa anasema na Hezekia kumuhusu, akamwambia asilia yake ni ya wapi, mama yake ni ya wapi. Kwa hivyo ningependa kuambia Mkenya ya kwamba asilia yako ni Kenya, umezaliwa Kenya. Kwa hivyo shikilia Kenya hii. Nafasi kama hizi zinapokuja zitapita, lakini wewe utabaki katika Kenya na ushikane na wenzako, itakuwa vizuri, kwa sababu ninakuhitaji wewe, unanihitaji. Kile sina huna, tunapatana na tunashirikiana. Kwa hivyo kusikuja tu wingu kama hili ambalo linasunguka litusababishe tukose kuelewana huyo anaweza kuwa na hiki na yule akuwe na kile. Wasipokuwa na amani, basi cha huyu hakitamsaidia yule na cha huyu hakitamsaidia huyu pia. Kwa hivyo uh, ninaweza tu kusema kwamba kwa vijana wote katika taifa la Kenya kwamba tukapate kushikana, tukapate kutumia resources zetu, tukapate kutumia everything that we have tuki gawanyika miongoni mwetu au tukiharibu hata ile amani iliyosalia katikati yetu, basi all we'll be expecting is destruction and that is not what we want. Kwa hivyo ningeomba tu wakati wa uchaguzi watu wawe na, wawe na amani na, na waishi pamoja bila, bila, bila, bila kuwa na siasa ya hapa na pale. Kama saa hii tunaelekea kufanya uchaguzi tarehe tisa mwezi wa nane, ningeomba Wakenya wote sisi wote tukae pamoja, sababu uchaguzi itafanywa siku moja na itapita, na sisi tutabaki tu kama mandugu. Ukiona venye nimeathirika kwa hiyo miaka yote tangu nichomewe nyumba yangu, mali yangu yote ichomwe na ingine ikaporwa, nimekuwa nikisumbuka sana, na sasa wakati tunaenda kufanya hii uchaguzi mwingine tena, ile kitu tena nimesanyasanya nime kidogo, nahofia tena kusiwe na machafuko ya, aina kama hiyo. So ningeomba Wakenya wote tukae na amani, na hata wenye wanafanya siasa wafanye siasa wafanye siasa yenye iko na hekima ambayo haita haita haita, haita dhuru mtu yoyote sababu uchaguzi itakuwa tu ni siku moja na ipite, na sisi tutabaki tukiwa bado wa Kenya. Tusisahau sisi ni watoto wa Mungu, na kama watoto wa Mungu tunafaa tusimamie amani kila wakati na pahali popote ambapo tutakuwa. Kwa wale ambao watasafiri juu ya uchaguzi, pahali popote ambapo utaenda, eneza amani, eneza amani pale kazini mwako, wale wamama wa soko, wale wenye wako na biashara za maduka, hata ma, wenye unauzia endelea kuwahimiza kuhusu amani juu wakati tuko na amani, hata nchi yetu itasimama, kanisa zitasimama, na kila kitu ambayo tunafanya itaweza kusimama na itaweza kubarikiwa. Kwa kitu chochote ambacho tunafanya cha upendo ikakuwa juu. Mungu ni upendo, na ndio maana alimtoa mwana wake Yesu Kristo kwa ajili yetu, na kwa sababu ya hiyo upendo hata tukaweza kuendelea na hiyo upendo, na wakati huu tuendelee kuombeana juu ya jambo hiyo ya amani. Tunahimiza amani, amani acha ikaweza kudumu. Tusirudi nyuma tena, tusiwache wanasiasa watuharibie sisi maneno ambaye haifai. Tuwe tu wakati iko kura yako iwe siri yako, okota hiyo kura yako, weka sanduku yako. Hakuna mtu anaonyesha kwamba anaenda kukatia mwingine, anaenda kumuta mwingine. That is just top, top, top secret for yourself. So on my side, nikiwa one of the community policy member mimi naona nachangia tu ya kwamba tuwe kitu moja badala kuingia huko na huko na huko na huko, na hata sisi wasiae wale wasipacheli wale last root government level we have nowadays now nyumba kumi, naibu wa chifu, chifu mwenyewe, hawa ndio watu wako katika mashinani katika ndani ndani pale. Hata sisi tu hao wasunguke tu kuunganisha mambo ya amani bila kusema kwamba huyu ni fulani, huyu ni fulani. Hakuna kabila katika Kenya letu. Sisi yote ni kitu moja, wache siasa iende tu peke yake, mtu ause siara yake peke yake. Ni afadhali Wakenya wote tudumishe amani katika nchi yetu. Tunapoangalia watoto wetu, tunapoangalia wazazi wetu, tunapo tunapoangalia wazee wakongwe, wamama, watu wenye hawajiwezi, tukidumisha amani, kutakuwa na jambo la busara sana kama Wakenya. Kiongozi amechakuliwa tayari, Mungu amemtia mafuta, sisi ni kuthibitisha tu. Ni kile tunaombea wale ambao wamesimama, tunaomba kitu kimoja, akiaguka abaki mwingine na aseme maisha itaendelea vizuri, maana mtu ambaye anaongoza anachaguliwa na Mungu, na mtu akijua hivyo hakutakuwa na shida. Uchaguzi unakuja na unaenda, sisi tunatakikana tuwe mandugu. Kwa hivyo wakati wa uchaguzi unapokuja, ni, ni haki yako kuchagua yule unayempenda, lakini tafadhali gasia tu, tukomeshe kabisa. Siasa wanaongea kufikia jioni, wanakula pamoja na siasa. Hakuna uadui, hao watu si hawana uadui, ni sisi tu, tu sisi ni washamba, tunaona kama wamesema ukweli, lakini wale wako sawa na wanaendelea vizuri omba Mungu yako, Mungu atakuongoza. Utapigia kura yule ameuza sera zake vizuri, mtu yule ambao unaona ataleta maendeleo Kenya hii na maeneo mengine ambayo walikuwa na machafuko. Msahau mambo ya machafuko, msahau kutumia, msahau kutumia watoto wetu kwa mambo ya machafuko, uh, msahau kutumia vijana wetu, na ni vizuri tudumishe amani kwa sababu siasa zitaisha lakini wote ambao watadumisha amani baada ya, ya, ya siasa ama baada ya uchaguzi, tutadumu na hiyo amani na itakuwa ya manufaa maishani mwetu. Kwa hivyo Wakenya wote ningewaomba, hadi ambapo mnasikia hii sauti, ningewaomba tudumishe amani na tujue ya kwamba hizi viti ambavyo vinagombaniwa kuna Mungu ambaye ameteua wenye amewateua na kwa hivyo tutapata nafasi ya kubari wenye watashinda, tupate nafasi ya kubari na tuwaunge mkono, maana hivyo ndivyo mapenzi ya Mungu. Tumai ya kwamba sisi wote tu kabila moja la Kristo na tuki tukikaa katika umoja huo na upendo huo tutakuwa na amani, maana siasa ni ya siku moja. Wanasiasa watakaa pamoja, watakula pamoja nasi. Wakati tunatengana, kesho utahitaji chumvi kwangu, kesho nitahitaji sukari kwako, na wakati umeni, umeniangamiza ama umenifukuza ama umenirudisha kwingine, itakuwa ni vigumu. Na kama tutaweka amani, ndio tutaweza kupata maendeleo. Unajua, hawa viongozi tunachagua, wao ni kazi wanajitafutia, na uchaguzi uingia na inaenda. Kwa hivyo tunatamani sana kuona kila moja amekaa bila wasiwasi. Hata tunapoona wengine wakitaka kuhama, tunawaambia hapana, tunawahamasisha kwamba usiende mahali popote, maana hapa ni Kenya na hakuna haja muondoke, kwa sababu Mungu ako pamoja nasi na tutaishi pamoja, kwa sababu siasa itakuja na ipite na e, tubakie vile tulivyo. Kwa hivyo kile ningehisi wa Kenya ni ya kwamba tuwe na umoja, tuige amani, tukijua ya kwamba ule atachakapochaguliwa tayari Mungu amemchagua. Sisi tu ni kupiga muhuri, tutoke tutokee kwa imani, twende tuchaguane. Kenya yetu ni moja makabila ni mengi, lakini ujue kwamba ukabila utakuacha pasipokuwa na chochote, ukabila utakuacha bila. Hivyo wito wangu kwako leo hii ni kwamba amani hutoka juu. Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Shika amani, tupige kura. Baada ya mahali pale, tulete kiongozi atakayekuja katika utawala akaweza kutawala kwa njia ya amani, na Wakenya wote tuweze kutembea katika amani hiyo. Pia kanisa ninalihimiza ya kwamba tuwe watu ambao ni taa ya ulimwengu, ya kwamba tuangaze na tutangaze amani, kwa sababu watu wale tunao eh, tunao wachunga kanisani ni watu ambao ni kabila nyingi. Tuwalete pamoja, kanisa la Mungu lisimame, nchi itapona. Kabla ya kura tumekuwa tukiishi kwa amani, mbona kura ya siku moja ifanye tuishi na wasama Ujumbe kuanzia leo hadi siku ya kura na baada ya kura ni moja pekee: amani, amani na amani. Amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani amani amani amani amani amani, hiyo amani ndio tunataka iendelee,